یت گئی حالات خراب او آئی فائر پیشنٹ تک وجہ سری نگر سنگمہ رٹھے سیاری والو تمو دیشنٹن توب چوب گاڑِ تہِ پٹرا ٹوٹل گاڑِ دوٚپُکھ أسۍ زالو پیشنٹ ہیٚتھ آس پیشنٹ گاڑی یِیِو مےٚ سۭتۍ آسہٕ ترٛےٚ گاڑِ بیٚیہِ بیٚیہِ ڈرایور چھُ ناو شوکت احمد تٔمِس تہِ تر ٹوٹل آس کٔرٕکھ گٲڑۍ پیشنٹ تہِ پیشنٹ ٲسۍ ٲسۍ گاڑِ منٛز وَدان تِم دَپان یِم زٕ موٗدۍ وۄنۍ باقٕے زٕ بَچاو و أکِس گٔے مےٚ وَتہِ گاڑِ منٛز میں تہِ پَتہٕ Kılıç. Kılıç. Bloody fools. मैं एम्बुलेंस ड्राइवर है ये मश एम्बुलेंस ड्राइवर Zakmi, umre, zakmi, zakmi da kuma, eh? यहाँ को नहीं वो खिड़की रखेंगे खिड़की रखेंगे चलो चलो यहाँ से ये अंदर करेगा करो डिस्टर्ब इंजर्ड पेशेंट कौन सर Sa taptis pe asa, suor taptis mi.